Ah, sebahagian Aa. Ah. pendapat dalam mazhab syafi'i menyebutkan uh, menghadap kiblat adalah sebahagian daripada uh, uh, apa ni kepentingan rukun, rukun. Uh, apa, ke, uh, rukun daripada solat kita ni kewajipan daripada solat ni kita nak kena menghadap kiblat ni. Jadi dia kata hmm. contoh kita kata misalnya pergi ke Mekah lah dia facing kiblat dia mungkin tak ada apa-apa uh, isu yang besar dia cuma alihkan sedikit badan dia tu dia dah boleh menghadap ke arah kiblat betul kan kita nak menuju kita nak facing Mekah tapi bila kita balik ke Singapura kita dah membelakangkan kan jadi ada sebahagian pendapat mengatakan dia tetap solat dia nak ber, nak duduk ni solat ni dia berdiri dulu Syahid Kemudian ah. ketika dia takbir tu dia pusing ke belakang. jadi ini salah yes. satu kaul eh. Dia pusing ke belakang maksud menghadap ke arah kiblat dia takbir Allahu akbar takbiratul ihram. Kemudian dia ah. pusing ah. balik ke depan dan dia continue dengan solat duduk. Okay. The, the first rakaat tu kira menghadap Bukan the first lah. rakaat, the first takbir tu. Tapi sebahagian para ulama yang lain juga kebanyakan menyebutkan tidak menjadi masalah kerana ketika itu dia sudah tidak lagi ada kemampuan untuk menghadap ke arah perkara tersebut dan hmm. on top of that dia akan berpusing pun. Jadi dia berpusing hmm. maknanya okay no point lah. Jadi dia terus solat dalam keadaan yang dia ada.